Mikail Rızaquluzadə, Şahin. Balaca Kamal nənəsinin nağıllarını çox xoşlardı. Hələ 6-7 yaşlarından Kamal hər gecə nənəsinə bir-iki nağıl söylətməmiş yatmazdı. Bu nağıllarda adamlar qəribə xalçalara minib göylərdə uçardılar. Elə quşlar vardı ki, qəhrəmanları qanadlarını alıb 7 illik yolu bir göz qırpımında gedərdi. Hələ bu nağıllardakı adamlar nə igid, nə qoçaq cavanları idi. Onlar istədiklərinə çatmamış dincəlmək bilmirdilər. Divlərlə, əjdahalarla pəncə-pəncəyə vuruşar, hər cür çətinliyə üstün gələrdilər. Kamal belə nağılları çox sevərdi. Yuxuda özünü həmin qəhrəmanlar kimi görərdi. O da zümrüd quşların qanadlarında uçar, divlər, əjdahalarla vuruşardı. Kamalgilin kəndi başı qarlı dağın ətəyində idi. O, saatlarla gözünü qarlı dağların təpəsinə zilləyib tamaşa eləməkdən doymazdı. Kamal buludsuz mavi göylərin dərinliyində süzüb hərlənən qara quşlara həsrətlə xeyli baxar, baxar, öz-özünə deyərdi. Ah, nə olaydı, mənim də onlar kimi qanadlarım olaydı. Mən də göylərə qalxıb, onlardan da ucada uçaydım. Gül fəsli yetişmişdi. Sərin bahar küləyi ətirli nəfəsi ilə, günəşə aşiq olan quşlar şirin nəğməsi ilə, rəngbərəng güllər, çiçəklər, kəpənəklər, əlvan bahar mənzərəsi ilə insanın qəlbini oxşuyur, ürəyini açırdı. Belə fərəhli bir bahar sabahı şəhər əhalisi şəhərin kənarına, göy çəmənliyə axışırdı. Bura 100 illərdən bəri baharda, bayramda şəhər cəmaatının gəzməyə, əylənməyə çıxdığı bir düzənlik idi. Bu düzəndə vaxtı ilə babalar da seyrə çıxar, burada meydan qurulardı. İgitlər yarışar, güləşər, cıdır düzəldər, çövkən oynardılar. İndi də burada yarış vardı. Gənc məktəbli oğlanlar və qızlar yarışacaqdılar. Şəhərdə ilk dəfə olaraq bu bayramda təyyarə modelçiləri də iştirak edirdilər. Kamal da bu gənc modelçilər içində idi. Bu günü, bu dəqiqəni o, gənc qəlbinin bütün həyəcanı ilə çoxdan gözləyirdi. İşarə verildi və kiçik təyyarələr bir-birinin ardınca qəribə, rəngbərəng quşlar kimi havaya uçdu. Növbə kəmala yetişəndə o əlindəki modelin pərvanəsini buraxdı, model canlı bir quş kimi çırpındı və uğuldayaraq Kamalın əlindən qopdu, fişəng kimi dik qalxıb bütün başqa modellərdən xeyli ucadan uçuş istiqaməti aldı. Onun gövdəsində isə iri qırmızı hərflərlə Şahin sözü yazılmışdı. Hamının gözü onda idi. Yarışın nəticələri elan ediləndə məlum oldu ki, Kamalın şahini, uca, iti və uzaq uçmaqda birincilik qazanmışdır. O gün Kamalın ömründə ən xoşbəxt günlərdən biri idi. Divardakı saatın zəngi vuranda, Kamal da dadlı xəyaldan ayılıb saata baxdı və öz xəyallarına gülümsəyə-gülümsəyə əlindəki modeli canlı bir quş kimi tumarladı və bir tərəfə qoyub radionu qurdu. O özünü itirən kimi oldu. Öz qulaqlarına radiodan eşitdiyi dəhşətli sözlərə inanmaq istəmədi. Müharibə. Kamal yuxuda mı, oyaq mı olduğunu təyin eləyə bilmədi. Bir an çaşıb qaldı. İndi Kamal nə deyəcəyini, nə edəcəyini deyil, necə edəcəyini düşünürdü. Çünki o nə edəcəyini yaxşı bilirdi. O bilirdi ki, indi vətənində onun kimi sağlam, qüvvətli, çevik, polad biləkli, aslan ürəkli oğlanların edəcəyi bircə şey vardı: cəbhəyə getmək qara, qıvrım saçlarına tək-təkdən düşmüş, açıq alınlı, ciddi, lakin mehriban baxışlı komissar yenicə kurs qurtarıb, hissiyə gəlmiş gənc təyyarəçiləri kabinəsinə yığmış, onlarla söhbət edirdi. Komissar cavan təyyarəçiləri bir-bir dindirib, hər biri ilə bir ailə üzvü kimi gülə-gülə onun tərcümə halındakı maraqlı hadisələr barəsində danışırdı. Beləliklə, o, sabah havada yan-yana, çiyin-çiyinə düşmənlə vuruşacaq bu gəncləri bir-biri ilə yaxşı tanış eləmək istəyirdi. Kamal havada keşiy çəkir, təyyarə meydanı ətrafında böyük dairələr vurub hərlənir, sayıq nəzərləri ilə üfüqləri yoxluyurdu. Birdən başının üstündə çox-çox ucada qara bir nöqtə gördü və tezcə də gözdən itirdi hərlənib ucala-ucala onu axtarmağa başlayanda, arxa tərəfindən ildırım sürəti ilə üstünə şığıyan bir təyyarə gördü və döyüşə hazırlaşdı. Bir an sonra Kəmal artıq faşist quzğununun tükürpədən vəhşi nəriltisini eşidir, Üstündəki əcaib qəraib kəllə, çarpazlaşmış sümük, ucları əyri xaç, boynu burulmuş, dimdiyi açıq qalmış qaraquş və bir çox həşərat şəkilləri ilə bəzənmiş qara qanadlarını, göndəmsiz gövdəsini aydın görürdü. Quduz düşmən ona sağalmaz yaralar vuran təyyarə meydanımızın yerini öyrənmək üçün neçə vaxtdan bəri bu qoca, təcrübəli, hiləgər quzğunu buralara göndərirdi. Bu quzğun həyasız bir cürətlə ən alçaqdan uçur, təyyarə meydanımızdan bir əlamət bilmək üçün ona atəş açılmasını və ya vuruşmaq üçün təyyarələr qalxmasını istəyirdi. Buna müvəffəq ola bilməmişdisə də, hər halda bir şey duymuş olmalı idi ki, buralardan əl çəkmir, dönə-dönə gəlirdi. Faşist təyyarəsi zirehli olduğundan ona adi güllə batmırdı. Təyyarəçi isə son dərəcə mahir idi. Baş gicəlləndirən bir cürətlə şığıyıb, qarşısındakını çaşdırır, atəş açıb vurur, bir anda aradan çıxır, yox olurdu. Kəmal təyyarəni döndərib faşist quzğunu ilə üz-üzə, göz-gözə gəlməyi qət eləmişdi. O qəti bir hərəkətlə sükanı çəkdi, gözlənilməz bir sürətlə havada ilgək vurub qanadları üzərində hərləndi və təyyarəsini düz faşistin təyyarəsinə tuşladı. İndi hər iki təyyarə elə sürətlə üz-üzə gəlirdi ki, ikisindən biri qaçmasa, hər ikisi xıncım-xıncım olacaqdı faşist təyyarəçisi əli qanlı cəllatlara məxsus bir soyuqqanlılıqla adəti üzrə hələ atəş açmağa tələsmir, qarşısındakı düşməni ruhən məğlub eləyib qaçırmaq və arxadan vurmaqla bu vuruşmadan iki qat zövq almaq istəyirdi. Aşağıdan baxanlar ildırım sürəti ilə bir-biri üzərinə şığıyan hər iki təyyarənin birdən alov və tüstü içində itdiyini gördülər. Hamının qəlbi həyəcanla çırpındı. Kamalın təyyarəsi fişəng kimi havaya qalxdı. Qara faşist quzğunu isə alovlar içində hərlənə-hərlənə yerə enirdi. Bir az sonra ondan ağ bir nöqtə ayrıldı. Bu, paraşütlə enən faşist təyyarəçisi idi. Kamal paraşütün ətrafında dövrə vura-vura onu yerə qədər ötürdü. Orda, aşağıda bu çağırılmamış qonağın avtomatçılar tərəfindən layiqlə qarşılandığından arxayın olub, yenə sürətlə havaya qalxdı və keşik çəkməyə davam etdi. Komissar gətirilən qonağı görəndə təəccüb elədi. Bu 45-50 yaşlarında iri gövdəli, dolğun, sallaq sifətli, qızarmış gözlərinin altı tuluq kimi şişmiş, sarı saçları, kirpi sayağı qısa vurulmuş bir faşist polkovnik idi. Gözlərində təliyə düşmüş canavar kimi aciz bir qəzəb parıltısı vardı. Acığından əlləri, dodaqları əsir, üzünün ayrı-ayrı əzələləri əsəbi halda titriyirdi. Görünür özünə və təyyarəsinə həddindən artıq güvəndiyindəndir ki, faşist polkovniki nə rütbəsini göstərən nişanlarını, nə də döşünün hər iki tərəfini dolduran orden və medal lentlərini uçuşdan əvvəl çıxarmamışdı. Komissar qəsdən hələ dinmir, əsiri dindirmirdi. Faşist polkovniki bu sükuta dözə bilməyib axırda özü dilləndi. Aman Allah, aman Allah. Yox, yox. Mən bütün Avropa üfüqlərində uçmuşam. Yüzlərlə hava döyüşündə olmuşam. Onlarca təyyarə vurmuşam. Mənim qabağımda duran, hücumuma dözən olmayıb. Təyyarəmə batan güllə hələ icad edilməyib. Yəqin yeni bir gizli silahınız var. Bilmək istəyirəm, rəqibim kimdir? O gizli silah nədir? Komissar saatına baxıb düyməni bastı. İçəri girən növbətçiyə Kamalı çağırmasını əmr elədi. Kamal içəri girəndə komissar onu bağrına basıb alnından öpdü. Bu mənzəriyə dəvən albəndə baxan kimi mat qalan faşisti göstərib, vurduğun quzğuna bir bax, dedi. Sonra faşistə müraciətlə, rəqibiniz budur, söyləyəndə faşist bığlarının yeri yenicə tərləmiş, 18-19 yaşlı oğlana küt-küt baxıb dilini dodağını gəmirməyə başladı. O, ağzından süt qoxusu gələn bir uşağa məğlub olduğunu görüb daha artıq hiddətlənmişdi.